जब लोग आपकी हार का इंतजार करते हैं उनके लिए शायरी है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे जब किसी की किस्मत से किसी की जिद लड़ेगी अजी सारे तख्ते उलट पलट जब किसी के हालात से किसी की जिद लड़ेगी लोग सोचते हैं कि मैं हारूंगा कब मैं सोचता हूं उनको जीत की आदत कब पड़ेगी